Kalau ada orang banyak berzikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, belum tentu sampai. Kalau ada orang berkata, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, belum tentu sampai. Tapi selawat pasti sampai. Seratus peratus selawat pasti sampai. Kenapa? Karena kalau zikir untuk dia, subhanallah untuk dia, alhamdulillah untuk dia, Allahu Akbar untuk dia, tapi manakala dia berkata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Untuk dia nun yang jauh di sana. Dan Allah pasti kabulkan. Kerana Allah berjanji. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Fatarda. Apa yang kau mahu, pasti aku akan beri. Dan Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak akan ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'an. Ada orang yang banyak beristighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Astagfirullah azim alladhi la ilaha illa huwa al qayyum wa atubu ilaih. Hanya dosa yang diampuni Allah. Tapi orang yang bersalawat hutat anhu asara sayiat. Dosa diampunkan. Diberikan Allah syafaat. Diberikan Allah Subhanahu wa taala darajat. Diberikan Allah Subhanahu wa taala aqrabu majlisan, majlis yang paling dekat dengan Rasulullah, majlis yang paling nampak dengan Rasulullah. Siapa dia? Aksaruhum salatan, orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersolawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sudah. Bersolawat dengan lantunan lagu. Sudah. Solawat bersama-sama. Sudah. Solawat nanti malam bersendirian. Saat bangun tahajud malam. Ambil tasbih bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Hari ini banyak orang pergi ke Tanah Suci Makkah. Haji, umrah. Lama memilih-milih salawat. Salawat kayu, tak jadi. Salawat batu, tak jadi. Salawat permata, tak jadi. Satu jam memilih salawat. Lebih banyak memilih salawat. Lebih lama memilih salawat daripada bersalawat. Membeli salawat seratus buah. Semuanya untuk orang. Satu pun tak ada untuk dia. Ada satu salawat, itu pun dia gantung di kaca kereta. Oleh sebab itu selawat ini untuk kita. Selawat ini amalan kita. Orang yang tak bersalawat, batal sholatnya Orang yang tak bersalawat, batal khutbah Jumat. Orang yang tak bersalawat, doa tak sampai kepada malaikat penjaga pintu langit. Itulah mengapa sebelum doa, kita angkat tangan. Pertama bersyukur kepada Allah. Allahumma alhamdulillah. Setelah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mana ada solawat dalam doa kunut? Subuh. Sami Allahu liman amidah. Orang terus saja angkat tangan. Dia baca Allahumma hdina fi man hadait. Wa afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait. Mana ada solawat? Solawat pada kunut subuh. Tidak di awal. Tapi dia tetap tutup di ujung. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang kedua, apa tanda mahabbah Kata orang Melayu tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Maka mari kita kenalkan Sayyidina wa Maulana Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak cucu sahabat jiran, kepada masyarakat kita dengan membaca buku-buku sejarah. Kitab sirah yang paling tua, Sirah Ibnu Ishaq, ditulis lagi Sirah Ibnu Hisham, ditulis lagi Sirah Ibnu Katsir, ditulis lagi di zaman modern ini oleh para ulama-ulama ulama terbaik menulis sejarah Nabi dari India berjudul Ar-Rahik Al-Makhtum ditulis oleh seorang ulama bernama Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi. Bila kita ingin baca Sirah Ibnu Ishaq, bacalah. Sirah Ibn Hisham, baca. Yang modern, baik amat sekali terbaik. Oleh sebab itu kita baca sejarah-sejarah ini, kita belikan kitab-kitab ini.